どうもどうも皆さん改めましてね今年もよろしくお願いしますまだまだね今年もね頑張っていけそうなイルハートですイエーイというわけでね、まあ、今年はね鳥年っていうことでね鳥といえばイルハとイルハトといえば えっ、とですね今今年の意気込みとしましてはまず今年を1年今年1年を生き延びることまあねこれ大事なことなんでねでもう1個は何だろうなああれですよ生活リズムを整えることで3つ目はあれだあのあれだよ あの10個の目標をねこうコンプリートしたいなって思います今何個私したのか分かりません